महिला राजनीतिज्ञों को किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और कई बार बच्चों का जन्म उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन जाता है इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो भी है बेनजीर भुट्टो की हालांकि हत्या हो चुकी है लेकिन उनका बेटा बिलावल आज भी जिंदा है और बिलावल के साथ जिंदा है पाकिस्तान की सल्तनत से जुड़ी कई कहानियाँ जिसमें पता चलता है कि जब बिलावल का जन्म होने वाला था और बैनजीर गर्भवती थी तब विपक्ष द्वारा जानबूझकर संकट पैदा किया गया और ऐसे हालात बनाए गए कि बैनजीर को अपना पद छोड़ना पड़े लेकिन बैनजीर ने भी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए समय से पहले ही बिलावल को जन्म दिया और वह पहली ऐसी महिला भी बनी पाकिस्तान की जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बच्चे को जन्म दिया उल्लेखनीय है कि बच्चे के जन्म को लेकर राजनीतिक महिलाओं के सामने कई बार संकट रहता है और ब्रिटेन तथा अन्य सांसदों में तो कई बार ऐसे भी दृश्य सामने आए हैं जिसमें महिला सांसद अपने बच्चे को संसद में ही दूध पिला रही है कुल मिलाकर महिला सांसदों और महिला राजनीतिज्ञों के लिए बच्चे के जन्म का समय बेहद कठिन होता है